Coba sawangan langit Wangi iki Kembali bintang Nambahi kangen hati Apa rakelingan naliko Pacaran kini aku ngeteni sliramu karo dedungo muka awakmu ning kono bisa bahagia aku rapa ketulanan sing jenengi tresno iki yen ujungi bakal